नमस्कार सबैजनालाई पिके वान युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको भिडियो रहेको छ खुर्पानी भन्ने फलको खोजीमा रहेको छ यो फल वर्षमा एक पटक फल्ने फल हो यो फल साह्रै नै रसिलो र मिठो हुन्छ आज म यही फल खुर्पानीको खोजीमा माछापुसे गाउँपालिकामा रहेको एकदमै प्रकृतिले भरिपूर्ण गाउँ कालीमाटी जाँदैछु जहाँ खुर्पानी एकदमै राम्रो फल्ने गर्छ पोखराबाट लगभग चौबिस पच्चिस किलोमिटरको दुरीमा रहेको पर्यटकीय उक्त सुन्दर गाउँ कालीमाटी फाइनली खुर्पानी भेटियो खुर्पानी खुर्पानी टिप्ने मान्छे गाई के पुरा पोखरा सिमपानीबाट लाहाचोक मेरो घर जान्छु र त्यहाँबाट फेरि कालीमाटी जानेछु पनि असला माछाले एकदमै फेमस रहेको छ काठमाडौँदेखिको मानिसहरू असला माछा खाने भनेर यो मर्दी खोलामा आउने मैले भेटेको थिएँ धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरू हिँड्ने जुन यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको यो मेन बाटोमै पर्दछ यो मर्दी खोला मर्दी खोला पुल हुँदै लाचोक जाँदैछु पाचोक उक्लँदैछु गोरु बाटो हुँदै तोला कम्प्लेक्ससम्म बाटो पिच भएको छ लाचोकमा गाउँमा आइपुगेको छु म घर पनि लगभग आइपुगेँ ए छोरा कहाँ आयौ तिमी ए छोरा के हो नि यो उयो के हो नि यो अगाडिको देख्न सक्नुहुन्छ यो अधिकारी कुल मन्दिर हो म अहिले मेरो घरबाट कालीमाटीतर्फ लाग्नेछु बाटो चाहिँ लुम्रेसम्म पिच रहेको राम्रो रहेको छ भने लुम्रेबाट पोखरा क्यानोनिङ हुँदै घलेल हुँदै कालीमाटी जानुपर्छ जुन बाटो एकदमै खतरनाक र अफरोड अप्ठ्यारो रहेको छ Canoning guys. Look at that. बाली माटीको बिचमा एउटा झर्ना रहेको छ जुन झरनानेर हाइलक्स गाडी एकचोटि दुर्घटनामा पनि परेको छ र उक्त गाडीमा एकजना चालक मात्र सवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँको निधन मृत्यु भएको थियो यो यो कारणले पनि हामीले सोच्न सक्छौँ कि यो बाटो कति डेन्जर छ भनेर मर्ती गेटवे होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेको छ ल हजुर भाइ नमस्ते हामी त फेरि आइयो के अरे तपाईँको गफ सुन्न मन लागेर तपाईँको गफ सुन्न मन लागेर क्या खुर्पानी यहाँ पनि थियो रे र अहिले सबै सकिएको रहेछ अब हामी माथि जान्छौँ माथि हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो यहाँ हेरौँ माथि छ कि छैन रुख चाहिँ भेटियो खुरपानी छ कि छैन हेर्नुपर्छ एक हप्ता अगाडि रुखहरू थियो एक हप्ता पछि आउँदा त छैन कति भेटिन्छ म देखाउँछु टिपेर ल हेर्नु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खुरपानी रुखमा रहेछ अलिअलि रुखमा कोही चढेर पनि उखाइसक्यो यहाँ छ यो ठ्याक्कै भेट्टाउने गाह्रो भयो ल हेर्नुहोस् यो बाख्राको बाटो ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ खुर्पानी भन्ने भयो खुर्पानी गाइज खुर्पानी टिप्ने मान्छे गाइज चाहिँ हाल्नु पुरा खुर्पानी चोरेर नगर अझै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू रङ घलेल कालीमाटी सिधी हुँदै मर्दी हिमाल जाने गर्दछन्